ہاتھ اچھے کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک واری اچھا سبحان اللہ بولو میں دوبارہ گفتگو دا آغاز کرا ہوں اللہ نے فرما مکہ دی قسم میں اس واسطے نہیں اٹھا لیا کہ اتھے کعبہ اے اتھے حاج جمدہ اے اتھے مقام ابراہیم صفات مروہ اے فرما مکہ دی قسم اٹھاوان دی بجائے بے وَأَنْتَ حِلْدُمْ بِحَادَ الْبَلَدِ فرما سونے اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چھملیاں رب ہو کی قسمہ چکریاں پہ آگے یاد ہے اللہ نے قرآن مجید برسا توجہ فرماؤں کہ ادا سمر پتھر تے لگ دے وچ چنگیاڑی اڑ دی اللہ فرماندا مینوں سے چنگاڑی دی قسم ہے عرض کیتی یا اللہ ایڈا بڑا رب ہو کے اللہ اکبر ہو کے تے گھوڑے تے پیر دی دھوڑ دی قسم پہ چکنا ہے عرض کیتی یا اللہ ایدی گھوڑ دی دھوڑ دی وجہ کی ہے کیوں ایدی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ نے فرمایا اے عام گھوڑے نہیں اے او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد دے صحابہ جہاد کرن جاندے نے عرض کیتی یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہی نا ہے تے جانور ہی نہ lari rija permai pelan adi adi ya. tabah anpal muria ikadah anpal mugirawati subhan pasar nabi nakan kabasat nabi jamawati اللہ نے پرما دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سوما نال سوما دا تعلق گھوڑے دے پیرا نال پیرا دا تعلق گوڑیاں نال گوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیر دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کٹھی نال کٹھی دے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسمہ چکریاں پیٹ فرمایا میں گھوڑے دی پیر دی دھوڑ وال نہیں پہ ویکھدا میں گھوڑے تے بیٹھے دی نسبت وال پہ ویکھنا وا تے بس آئی شریف والے سچی دسیا جے جڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگدی ہے اور رب نو محمد دے پیراں دی دھوڑ کتنی کو سونی لگدی ہوے جے اجازت دیو تے میں ترجمہ حضرت پیر باہو کولو نہ کروا کے دیواں تسی بولے نہیں تے کروا میں دینا سی زلہ اکڑا ہی لگتا ہے قصور زلہ قصور ویسے میرا قصور کوئی نہیں کہ تسی سبحان اللہ نہیں بول رہے ہیں میں ویسے جدو بھی پتو کی اس علاقے چاہیا میں کدھے مایوس نہیں گیا ٹھیک ہے میں نے پاتا تسی نہیں سبحان اللہ دے دیو دیو میرا دو چار پانچ سات دن گزارہ ہو جاتا ہے غفار نظامی صاحب عبدالغفار نظامی صاحب اکاڑے تو آئے انہوں نے کہ یہ آئے نے لہور تو انہوں نے بڑا علامہ نہیں مہینہ کہ کانے تے لاہور ہوندے تے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اے تواڈے کول بولے ہی نہیں سبحان اللہ روند نہ مارو تے ہاتھ چوکے اونچا سبحان اللہ بولو پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں پر چلدا نہ پھر لنگر اے کم ماڑا کیتا سبحان اللہ اے اے قوم ساڈی جڑی ہے کھاکڑی بول دی بھائی ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਬਟੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਲੜਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਗਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੋ ਭਲੇ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੁਨਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ عربان دے سلطان نے فرمایا جے تو چاویں وحدت رب دی پھر چم مرشد دیا تلیاں او مرشد نظر کرم دی کرسی تے کھڑ ویسن دل دیاں لو لاسی او گل نازک گل تھلی میرا دعو مل باہو جتنا سنگ کی تو بلی نارے تک بھی تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت